Hello friends welcome back to the motor टॉयशन तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं कस्टमर फीडबैक देने वाले हैं टाटा नेक्सोन का और uh, आप सबको बताएंगे इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स और एक्चुअल कस्टमर ओनर रिव्यू तो मेरे साथ है हमारे घर के पहले एस सबसे छोटे एस अंकित जी जिन्होंने ये गाड़ी ली है और स्टार्ट करते हैं रिव्यू से तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक चीज बता दो कि अगर आप हरियाणा से हैं और टाटा की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको हमारे थ्रू बेस्ट ऑफर जो है सिरसा में मिलेगा पूरे हरियाणा में सबसे बेस्ट डील जो आपको सिरसा से मिलेगी आरपीजी मोटर से आपको ये मैंशन करना होगा कि आप मोटर टोशन के थ्रू कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीलर का कॉन्टेक्ट मिल जाएगा और अगर आप दिल्ली से आए तो दिल्ली में भी आपको जो है बेस्ट डील हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा मोटर टोशन से नीचे कांटेक्ट मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अंकित जी सबसे पहले ये बताइए कि ये कौन सा वेरिएंट है हम हरियाणा सिरसा में हैं और ये कौन सा वेरिएंट है और कितने का पड़ा आपको ऑन रोड हम्म, ये टाटा नेक्सोन एक्सएम वेरिएंट है और इसकी कॉस्ट मेरे को लगभग आठ लाख सत्तर हजार रूपए में ये मेरे को ऑन रोड पड़ी है ये पेट्रोल वेरियंट है हाँ बिल्कुल पेट्रोल वेरियंट है कौन कौन सी गाड़ी आपने टेस्ट ड्राइव करी ये गाड़ी खरीदने से पहले ये गाड़ी खरीदने से पहले मैंने एक तो बलैनो मारुति संजुकी की और इसके अलावा आई ट्वेंटी हुडाई दोनों की टेस्ट ड्राइव ली थी लेकिन जब सबसे पहले मैंने ली थी मारुति की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव और उसके बाद ली मैंने आई ट्वेंटी की हम्म। तो मेरे किसी दोस्त ने मेरे को बताया कि वो टाटा नेक्सन जरूर ट्राई करना हम्म, हम्म, तो जब मैंने टाटा नेक्सन जब ड्राइव करी और टेस्ट ड्राइव ली तो उसके बाद मेरा आई ट्वेंटी और बेलेनो उनकी तरफ मतलब मन ही नहीं गया अभी उस वो गाड़ी लेनी क्योंकि ये गाड़ी अगर आप चलाओगे तो ऐसा लगता है आप वाकई ही आप गाड़ी चला रहे हो वो गाड़ियां इन, इन इस गाड़ी के मुकाबले आप हल्की को कुछ को लेकिन ये गाड़ी चलाने में जो मजा आता है वो गाड़ी चलाने में वो बलैनो और आई ट्वेंटी कहीं भी इन, इसके इस गाड़ी के पास नहीं है ओके जी तो इसके अलावा जैसे एस की बात करें तो ये तो बेलेनो और आई ट्वेंटी की आपने किसी और एसयूवी के साथ भी बिल्कुल किया था। मैंने इसको किया सोनेट के साथ कंपेयर करा था तो किया सोनेट में मेरे को थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत लगी बाकी किया सोनेट भी अच्छी गाड़ी लगी मेरे को थोड़ा सा उसका स्पेस जो है अगर मैं बैठता हूँ सीट में पीछे वाली सीट में या फ्रंट सीट में तो उसका स्पेस थोड़ा सा मेरे को कम लगा जिसकी वजह से मैंने किया सोनेट की बजाय नेक्सन चूज करी तो नेक्सन में आपको रियर में और फ्रंट में स्पेस बिल्कुल सही लगा बिल्कुल परफेक्ट स्पेस है आम अगर हम फाइव सीटर गाड़ी इसको कहते हैं तो पांच लोग इसमें आराम से बिल्कुल तसल्ली से इसमें बैठ सकते हैं पीछे तीन लोग बिल्कुल कम्फर्टेबल बैठ सकते हैं अच्छा अगर वेरिएंट की बात करें तो जैसे कि एक्सएम वेरिएंट है तो और भी वेरिएंट्स आते हैं एक्सजेड एक्सजेड प्लस एक्सी तो आपका एक्सएम का प्लान क्यों बना इसका प्लान तो ऐसा है ये मेरे बजट फ्रेंडली भी थी और फीचर फ्रेंडली भी थी भी इतने बजट में मेरे को जो फीचर चाहिए थे वो दोनों चीजें मेरे को इस फीचर मतलब इस वेरिएंट में मेरे को मिल गई ओके okay. और बात करें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो कि लोग गाड़ी खरीदने से पहले सोचते हैं माइलेज आपको क्या मिल रही है इस गाड़ी की माइलेज जैसे मैं कल ही भिवानी से जैसे मैं भिवानी जो बोलता हूँ भिवानी से आया हूँ तो ऑन रोड इसकी मेरे को एवरेज 19 के लगभग हाईवे पे अगर मैं 80 90 क्लग में चला रहा हूँ तो मेरे को हाईवे पे 19 19 प्लस की एवरेज मिल रही है मेरे को हाईवे पे ओके okay, तो आ, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर आप अच्छी माइलेज लेना चाहते हैं तो अगर आप आरपीएम 2000 से आसपास रखते हैं और 80 टू 90 की स्पीड पे चलाते हैं तो आपको बेस्ट माइलेज है वो मिल जाती है गाड़ी की ओके okay, तो सर ये बताइए कि ओवरऑल आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी के साथ स्टेयरिंग आपको कैसा लगा और गियर लैग्स वगैरह कोई आपको फील हुए नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं गाड़ी की ड्राइविंग से इससे पहले मैंने आई टेन ग्रैंड चलाई है इससे पहले मैंने स्विफ्ट डिजायर चलाई है एक साल तो इस गाड़ी को आप जितनी क्योंकि ये कहते हैं स्विफ्ट से उनसे बड़ी गाड़ी है लेकिन बहुत स्मूथ ड्राइविंग है इसकी ना कोई गियर शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम है ना कोई ड्राइविंग प्रॉब्लम बहुत स्मूथ ड्राइविंग है इस गाड़ी की बहुत ही ज्यादा ओके okay, जब आप गाड़ी चलाते हैं जो नीचे क्लच है या पैडल आपको कई बार ऐसा लगता है कि जो उनमें स्पेस है वो कम है या आपका पैर थक जाता है थकान हो जाती है नहीं ये आपने बताया तो मैंने नीचे देख के सोचा <laughs> लेकिन मेरे को आज तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ अच्छा और ओवरऑल सिटिंग कंफर्ट की अगर हम बात करें जैसे आप ड्राइव करते हैं अभिवानी तो दो तीन घंटे की ड्राइव हो जाती है तो आपको थकावट महसूस होती है नहीं बिल्कुल महसूस नहीं होती सिंगल रन में बिना कोई प्रॉब्लम के मैं ड्राइव कर लेता हूँ दो ढाई घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को बहुत कंफर्टेबल है ओके और बात करें वाइब्रेशंस की तो जब आपकी गाड़ी स्टार्ट करते हो आप तो वाइब्रेशन होती है हल्की वाइब्रेशन जैसे आप कह सकते हैं अभी इसका इंजन बड़ा है बारह सी सी टर्बो इंजन है तो हल्की वाइब्रेशन है लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे अकॉर्डिंग हम्म। तो हल्की वाइब्रेशन हम कह सकते हैं थोड़ी सी अच्छा आपको इस गाड़ी की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी बिल्ड क्वालिटी का तो ऐसा है आप फाइव स्टार रेटिंग दी है इसको तो बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा वहीं से लगा सकते हो हाँ, हाँ। बहुत ही बढ़िया ओके और ब्रेकिंग की बात करें इस गाड़ी की तो ब्रेकिंग कैसी लगी आपको ब्रेकिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है बहुत ही ज्यादा और सस्पेंशन सिस्टम की बात करें आपको कई बार ऐसा फील होता है कि यार झटके ज्यादा लगता है यार अच्छे होना चाहिए था नहीं ऐसा कुछ नहीं अगर मैं इस गाड़ी की खासियत की आपको बात करूँ ये इतनी हैवी हम्म। गाड़ी अगर मैं इसको हंड्रेड हंड्रेड प्लस चलाऊंगा तो मेरे को फील ही नहीं होती भी हंड्रेड से नीचे चल रही है हंड्रेड प्लस चल रही है इस गाड़ी की खासियत है और बात करें जैसे आपने अभी हंड्रेड प्लस की बात कर दी तो हंड्रेड प्लस पे आपको कैसे लगता है कि ड्राइविंग स्मूथ लगती है या आपका मतलब ऐसा लगता है कि डर सा लगता है कि गाड़ी वाइब्रेट हो रही है ऐसा कुछ स्टेबल नहीं है गाड़ी जम के नहीं चल रही है ऐसा कुछ लगता नहीं है ऐसा कुछ नहीं लगता जो गाड़ी हंड्रेड से नीचे चलती है साठ सत्तर अस्सी की स्पीड है वही गाड़ी अगर मैं एक सौ बीस एक सौ तीस पे चलाऊंगा तो बिल्कुल सेम वैसे ही चलती है ओके अच्छा अच्छा आपको इंजन नॉइस वगैरह महसूस हुई इसमें माइनर इंजन नॉइस अगर मैं इसकी बात करूं तो माइनर इंजन नॉइस है इसकी ओके okay, और अगर फ्रंट विजिबिलिटी की बात करें तो फ्रंट की विजिबिलिटी कैसी है आपको आ, कैसे क्लियर दिखता है सब फ्रंट की विजिबिलिटी बिल्कुल प्रॉपर है एक थोड़ी सी ये साइड पिलर की विजिबिलिटी है ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है ये जो ए पिलर हाँ, आपके हाँ, बिल्कुल ओके हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है और आ, तो ओवरऑल आप पूरे सेटिस्फाइड है इस गाड़ी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ तो ही तो ये गाड़ी लिया बहुत जनों से रिव्यू लेके किस हाँ, हाँ। हिसाब की गाड़ी है तो तभी ये मैंने गाड़ी लिया तो सेटिस्फाइड बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं इस गाड़ी से ओके और सबसे पॉजिटिव और सबसे नेगेटिव अगर आप बताना चाहो तो कुछ लगा आपको पॉजिटिव सबसे बड़े पॉजिटिव इस गाड़ी का ये है भी ये गाड़ी अगर हम चलाते हैं चाहे हम सौ पे चलाएं सत्तर पे चलाएं सौ बीस पे चलाएं तो ये गाड़ी बिल्कुल जम के चलती है और एवरेज जैसे स्टार्टिंग में मेरे को एवरेज का थोड़ा सा इशू लगा लेकिन अब अगर मैं गाड़ी की एवरेज की बात करूं तो मैं ऑन एंड एवरेज इसकी 18 19 18 प्लस इसकी एवरेज भी निकाल रहा हूँ एवरेज की प्रॉब्लम भी मेरी नहीं आ रही और गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा ईजी और स्मूथ है और अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूँ इसमें माइनर जो मैं कह सकता हूँ एक इंजन वाइज जो हल्की फुल्की है इसकी इंजन वाइज में अगर वो थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज़ है और एक साइड का पिलर का थोड़ा सा इशू है इसका भी जो व्यू है वो सारा का सारा अगर मैं कहीं से मुड़ता हूँ तो वो सारा ब्लॉक हो जाता है व्यू तो ये थोड़े से दो नेगेटिव चीजें और बाकी गाड़ी ओवरऑल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 मिलती रहे so thank you guys for watching thank you जय हिंद